А ну пропусти, служивый! К Добрыне гонец! От самого князя с посланием! Не ори! Со слухом у нас все в порядке. Медкомиссию недавно проходили. Пропуск давай, иначе не пущу к Добрыне. Стой! Без пропуска не пущу. Какого еще пропуска? Известно какого. С подписью и печатью. У нас секретная военная часть. Посторонним без пропуска нельзя. Где же я тебе его возьму, пропуск этот? А я почем знаю? просроченный. С таким только в нужник ходить. Thank you. Просыпайтесь, господин Писарь! Дело государственной важности! Да просыпайся же! Бесполезно. А? Что? Какая еще проверка? Ой. Господин Писарь, там служивый пропуск к Добрыне требует. Правильно требует. Без регламенту нам ратникам нельзя. Так может, выпишите мне пропуск? Вот незадача. Чернил-то кончились. Это саботаж. Я буду самому князю жаловаться. Не надо князю. Чернил лучше принеси. Будет тебе пропуск. Выпиши мне пропуск. Чернил принеси, будет тебе пропуск. Música thank you Мишка, не пущу! Стой! Без пропуска не пущу!